Negro, yo quiero que todos los míos cuiden a su family. La envidia se pega y nunca hay que darle ningún chance a los enemigos. Yo no me voy a morir sin dejar un legado, paso estoy aquí. Por eso que lo escribí, por eso que lo escribí. Con sangre y sudor. Ey, ya, con sangre y sudor. Ey, ey, con sangre y sudor con sangre y sudor Lo canto con rabia y amor Con sangre y sudor Ey, ey, con sangre y sudor Ya, ey, con sangre y sudor escribo con sangre y sudor, para que el futuro sea mejor. Un surco al suelo, por los que llegaron, también por los que se fueron. Sigo cantando por todo lo que siempre quisieron y nunca pudieron. Los míos luchan por llenar la mesa y esos niños sueñan con llenar roperos. Mal concepto de ser verdadero, no cualquiera es apto para este juego. Tomar el peso no es cosa sencilla, llega aquí la vida, todo es un proceso. Mucho grillo con su mascarilla, llega haciendo ruido y quiere irse ileso. Música y calle, sabemos de eso. Música y calle, sabemos de eso. Dinero, progreso. La lealtad aquí no tiene precio He el poder y al dinero cambiar a personas sin mostrar indicios Pero me preocupo más de lo que están en esto haciendo un sacrificio Sé que cueste que la música aquí y en ninguna parte es el mejor oficio Todos conocen los vicios, pocos ven el precipicio Dime a qué te aferras cuando hay una guerra y el camino se hace más difícil Cuando erras esta vida perra se disfraza y lo hace parecer más easy Yo prefiero componer sincero, por eso me envidian porque no les sale Solo sé que el que sabe, sabe, y el que no aprende se pone grave Negro, yo quiero que todos los míos cuiden a su family. La muerte anda suelta, y nunca hay que darle ningún chance a los enemigos. Yo no me voy a morir sin dejar un legado, paso estoy aquí. Por eso es que lo escribí, por eso es que lo escribí. Con sangre y sudor, ey, ya, con sangre y sudor, ey, ey, con sangre y sudor, ey, ya. Lo escribo con sangre y sudor, lo canto con rabia y amor, con sangre y sudor con sangre y sudor. Ya, ey, con sangre y sudor. Ya, ey, lo escribo con sangre y sudor, para que el futuro sea mejor.